Jadi hari ini IBB diajak eh, oleh MBTEX ya untuk nyambangi ya, nyambangi modifikator cadas ya. IBB bilang cadas <laughs> karena emang kondang banget. Kebetulan IBB langsung ke lokasi dan bener cak kalau sampean biker sejati pasti mumet cak sampean pasti cekot-cekot dasi sampean karena kenapa keren-keren modifikasi Kang Ate ini keren-keren nah kebetulan IBB juga tadi melihat ada modifikasi seperti Inazuma kemudian CB400 dan semuanya bisa dibilang konsepnya itu modif-modif retro atau klasik gitu ya wis mana wae yo Ibi ngoceh lor ngidul sampai malah mumet nanti matenun buat semuanya khususnya Kang Ateng, Katros Girit dan juga MBTEK yang sudah memberikan kesempatan IBB untuk datang langsung ke lokasi melihat modifikasi yang keren-keren. Sip, jos gandos. Halo, gue Ateng dari Katros Garage. Di depan kita ini udah ada motor custom, basicnya dari Suzuki Inazuma 250cc. Data ubahannya sebenarnya spek ubahan dari motor ini untuk keseluruhan modelnya adalah tracker. Untuk body-body ini gue custom semua dari plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Untuk bagian kaki-kaki depan ini gue ganti dengan sok dari copotan motor lain yang punya ukuran diameter asok lebih besar dan untuk velgnya sendiri gue ganti dengan model jari-jari dengan tromol custom untuk bannya sendiri gue pakai model dual purpose dimana cocok untuk dipakai di aspal ataupun di medan berpasir. di bagian joknya gue pakai MB Tech kemarin dari MB Tech Carrera warna black biar kesan klasik di motor ini lebih menonjol gue nggak pasang polos gitu aja melainkan ada motif press-pressannya overall motor ini gue bikin sebenarnya bukan punya customer, tapi ini motor bakal gue lelang nanti di bulan di akhir bulan Oktober ini. Mudah-mudahan motor ini nanti bisa punya pemilik baru. Jadi ada yang beli dan bisa mengisi keramaian dari dunia scene custom di Indonesia. motor ini salah satu milik pribadi gue jadi nggak banyak yang tahu kalau gue punya Honda GL Pro ini motor waktu itu gue beli tahun 2015 dengan harga 3 juta jadi waktu itu gue belum punya duit nabung dulu gitu kan beberapa bulan sampai akhirnya gue bisa beli 3 juta dan motornya gue custom jadi sebenarnya konsep motor ini sederhana pada tahun 2015 itu menurut gue belum banyak modifikator yang menggunakan bahan dasar aluminium untuk pembuatan motor custom. Nah di situ gue pengen bereksperimen, jadi gua terapin beberapa bahan dasar aluminium di motor ini mulai dari spakbor depan cover lampu depan sampai spakbor belakang dan electrical box Nah bagian paling awal yang gue rebuild itu ada di bagian jok. Jok ini gue percayakan pakai MB Tech untuk kombinasi warnanya nih gue pakai kombinasi warna coklat muda dan coklat tua gitu untuk warna coklat mudanya itu gue ambil dari MBT Carrera sedangkan untuk yang coklat tuanya itu dari MBT Camaro kedua varian ini menurut gue oke okay banget karena teksturnya beda. Jadi biar kelihatan kontras. Yang Carrera itu punya tekstur yang halus sedangkan yang Camaro itu MBT Camaro punya tekstur yang agak kasar dengan warna yang lebih tua. Jadi biar hasil akhirnya si jok ini kelihatan nggak polos gitu loh jadi bisa outstanding muncul gitu Sedangkan untuk bagian kaki-kaki di motor ini juga udah nggak pakai standar lagi, sok depan itu udah gue ganti, sedangkan bannya gue pakai yang model apa ya profil tebal gitu loh untuk genre motornya sendiri secara keseluruhan ini bisa dibilang tracker cuman karena ini untuk pemakaian dalam kota jadi gua hanya menggunakan ban yang tipe aspal aja klasik samping gue ini udah ada BMW 310 GS. Nah, BMW ini udah dimodifikasi sedikit untuk menyesuaikan gaya hidup si pemiliknya ya. Nah, di sini kita udah ganti dengan tromol custom sehingga motor ini bisa menggunakan velg jari-jari. Untuk kombinasi velg depan dan belakang, yang depan itu ring 19, sedangkan yang belakang ini memakai model ring 17. Sedangkan untuk bannya kita menggunakan ban tipe dual purpose karena memang peruntukan motor ini dipakai untuk menjelajahi apa adventure gitu lah ya bisa dibilang dan modifikasi selanjutnya itu ada di bagian body-body. Di motor ini sudah kita custom juga, kita udah repaint bagian bodinya menggunakan warna gun gunmetal, dia ngedoff gitu ya warnanya dengan livery BMW yang berwarna biru dan merah. Sedangkan untuk bagian joknya ini kita buat khusus juga menyesuaikan warna body di mana ini bisa dibilang kombinasi dari beberapa varian MB Tech diantaranya untuk bagian belakang ini kita menggunakan varian MB Tech Riders warna abu-abu Sedangkan di bagian depan samping ini kita menggunakan MB Tech Riders dengan warna hitam Lalu di bagian tengahnya ini kita menggunakan MB Tech Premium Carrera. Jadi dengan tekstur yang sedikit halus gitu ya, tapi tetap ada motifnya yaitu pres-presan. Lalu di bagian samping ini detail-detail ornamennya ini menggunakan varian MBTEC Camaro Fiesta. Oke, okay, terima kasih buat tim MB Tech yang udah mampir dan garage tour gitu ya di Katros Garage. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dan jangan kapok untuk mampir ke Katros Garage. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.